Okay, läuft. Ach, das ist so merkwürdig, das auf live zu machen, ey. Egal. Nein, das ist so merkwürdig, das live zu machen. Das ist so merkwürdig, das live zu machen. Okay. Ich stelle mir einfach vor, ich stream gerade nicht. Oh, das ist so live. Das ist so merkwürdig, ey. Das ist so. Ich fühle mich beobachtet. Ey, Kathi, guck mal kurz weg. So, wir nehmen jetzt für YouTube auf. Wie starte ich am besten? Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wie ich starte. Was geht? So vielleicht? Ah! Nee, so ist auch nicht gut. Ich habe das verlernt. Ich konnte das mal. Okay. Was geht, Leute, auf YouTube? Ähm, ich bin gerade live auf Twitch. Wir zocken ein komplett neues Indie-Game, das es so vorher noch nie gegeben hat. Oh mein Gott! Es heißt Super Powered Battle Friends. Absolut nicht over the top. Super Powered Battle Friends. Geilo. Ich werde richtig geil begrüßt. Dieses Spiel hat mich überzeugt. Kauft euch dieses Spiel. Allein schon wegen dieser Ansprache. Options. Äh, bla bla bla. Effects. Yes, of course. Natürlich. I believe you. PS4. Oh, es hat sogar PS4 Support. Yes. Geil. Ein Indie-Game, das direkt nativen PS4-Controller-Support hat. Da könnt ihr euch ganzen AAA-Firmen mal was absch äh, abschneiden davon. Bam. Geheiligt sei die heilige PS4. Okay, äh, online, exit, local. Ist das, hat das überhaupt einen Singleplayer? Local, online. Join. Okay, Dexter. Wir haben ein paar verschiedene Charaktere. Dexter, Present, Luna, Arc. Der hat blaue Magie, der Typ hat äh, violette Magie, die hat ein Schwert und der hat einen Bogen. Was ist das hier überhaupt? Sind das noch Charaktere, die noch kommen oder... Also die ich jetzt hier in diesem Spiel freischalten kann oder die jetzt noch irgendwann mal kommen im Verlauf der Entwicklung? Ich nehme mal Arc. Kann man irgendwie einen Bot oder so einstellen? Random. I don't, I don't care. Das Spiel ist quasi eine Art Super Smash Bros. Im Pixel-Look. Ich finde den Look ziemlich nice. Es, funkt, es funktioniert sogar nach dem ähnlichen Prinzip wie Super Smash Bros., was man hat. Nämlich unten eine... Ich glaube, es funktioniert nach dem ähnlichen Prinzip. Ich glaube. Ich glaube. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wenn ich das so richtig gelesen habe. Battle. Ja, ich... Hallo? Battle. Yes, Battle. Hallo, Battle. Ich möchte betteln. Nein, spende bitte. Ich will betteln. Danke. Lass mich betteln. Vielleicht ist das meine erste Prüfung. Mein erster Kampf. Ich muss aus diesem Battlescreen irgendwie rauskommen. Ich muss da entkommen. Okay, ja. Cool. GG. Hallo? Okay. Ich komme nicht raus. Ich komme ich komm aus diesem Screen nicht raus. What the fuck? Hallo? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus aus diesem Screen. Press F to pay respect. Best Game ever. Wow. Wir versuchen es nochmal. Es kann sein, dass es sich aufgehangen hat. Es ist ein Indie-Spiel. Da kann es natürlich passieren, dass es mal Bugs gibt. Ist absolut okay. So, join. No Sessions found. Wieso finde ich keine Sessions? Ich verstehe es nicht. Spielt das kein, äh, keine Person? Oder bin ich der Erste? Okay, ich starte, du warst zu langsam. Battle. Battle. Battle! Battle! Battle! Battle? Battle! Battle! Wow! Ich werde richtig geil, das Spiel hat mich überzeugt euch dieses Spiel. Allein schon wegen dieser Ansprache. Super Powered Battle Screen Simulator. Sowas wie Bots gibt es nicht. Online-Sessions werden keine gefunden, weil kein Schwanz auf dieser Welt das anscheinend spielt. Ich komme nicht aus diesem Battle Screen raus. Ich, ich komme nicht raus. Egal, was ich mache. Er reagiert nicht. Ja, whatever, ey. Weißt du was? Ich komme nicht mal aus... Ich kann nicht mal raustabben. Lass mich doch raustabben. Alt und F4. Na geht doch, das gute alte, alte unter 4. Das war Super Power, äh, Super Power Battle Friends. Äh, sehr cooles Spiel. Es war kurz, aber erfahrungsreich. That's what she said.